Всем привет, кто зашел в гости, а мы по-прежнему продолжаем серию выпуска новых видео по слот-аппаратам, которые вы уже можете найти в руме PokerStars. А если рум у вас выдает ошибку, то вы можете зайти под своим ником на сайте PokerStars Vegas. И там будет огромный выбор разных игровых аппаратов, и сегодня будем играть в новый для меня аппарат, который называется, если я не ошибаюсь, Пирамида. Опыт игры у меня по данной тематике нет, Поэтому у меня к вам просьба, напишите в комментах, кто и как вообще в них играет. Может кто-то выиграл кучу денег. Как я иногда вижу в разных видео, там со стула падают и что только там не вытворяют. Ну, пока что я вот сколько играю, сижу на месте, хотелось бы упасть, но вот как-то не складывается. Поэтому, друзья, пишите, кто и как падал, расскажите мне про эту систему, может я что-то не так делаю, подскажите. Пишите все, что думаете и отправляемся смотреть интересное видео. Сейчас будет все вращаться, крутиться, мигать, будут сыпаться деньги. Короче, я думаю, сейчас просто разбогатеем. Yeah.